Avrupa'nın ikinci büyük akvaryumu Antalya Akvaryum ziyarete açıldı. 85 milyon liraya mal olan dev akvaryum içinde 20 binden fazla balık ve su altı canlısı bulunuyor. Avrupa'nın ikinci büyük akvaryumu Antalya'da açıldı. 30 dönümlük araziye kurulan dev akvaryumun içinde dünyada ender bulunan deniz canlılarından zehirli balıklara kadar pek çok tür yer alıyor. Akvaryumu gezenler 20 binden fazla balık ve su altı canlısını hayranlıkla izliyor. yani en fazla balık çeşidinin bulunduğu akvaryumlardan bir tanesi haline gelecek. E, ve gördüğünüz gibi dekorasyon anlamında, beraklık anlamında dünyanın en berrak akvaryum ünvanına sahibiz. Dev akvaryumda en çok ilgi gören yerlerden biri de kar odası. Maldiv adalarından esinlenerek tasarlanan ve içinde gerçek kar yağan odada Iglo köyü ve Noel Baba'nın evi de bulunuyor çok sıcak bir ortamdan çok çok soğuk bir ortama girmek <laughs> inanılmaz güzel bir şey tavsiye <laughs> ediyorum ama hazırlıklı gelsinler. Akvaryumda bulunan en dikkat çekici tasarımsa İkinci Dünya Savaşı sırasında Akdeniz'de düşürülen İtalyan bombardıman uçağının replikası. ...85 milyon liraya mal olan Antalya Akvaryumu'nu ziyaret etmenin bedeli ise 45 lira.